Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kembali semula kita dalam Saf React Hari ini kita akan react Agent Ali Season 1 Episode berapa ni episode ni? Kita dah episode 9 Ah, Tak apa masa? <laughs> Jomlah kita tengok Latihan eh? Latihan baru eh? Dengan uh, Rizwan Oh dia terbalikkan Ali ke apa? Terbalik eh? Oh dia kena ikat Kena tangkap ke? Ah. Seorang je kalau tak guide jaga Rizwan. Eh, memang senang je lah dia lari. Ke atas, ke atas. Yap. Sini kan stealthy kan. Settle. Lima orang macam tu je. Oh, simulation ke nampak real siap. Okey, Simulation yang sama. Alamak. Ya memang bezalah. Kita boleh nampak yang Ali bukan invisio Eh. Memang eh, tak ada chance ni kan Mengantuk oh, penat kan eh? Penat training Ah Eh, salah. Enam kot. Ah. 得第六啦。哈哈哈。 Strik sangat. Ha. Tak boleh juga sebenarnya strik sangat. Ha, oh, panggil lah training. Baiklah, dah kebakar. Tidak, Ali down je. Oh, selama ni dia pakai 30% je. Okay. Unlock the potential. Uh. Tak ada lawan je kan? Hafal Position tu Oh Gila lah high level terus Dia bagi training Oh boleh recap balik memory Oh Patrick. Okay. okey lah tuan. 36%. Eh okay tu. Slow, slow, slow, slow. Yeah. Tapi kan kalau kita tengok Oh tahu nama play eh Rizwan ni Dia tahu banyak juga eh pasal Iris Dia boleh tahu semua feature-feature eh 52% let's go Dah separuh dah dia guna Ya, yeah, 78. Ya, masalah Rizwan push ni. Aku risau je sebab benda pakai brain kan. Berapa lama lah agak-agak je ni eh? Berarti seminggu, dua minggu. Ya, dia boleh dia boleh fokus satu benda je kan. Ha. Dan dia boleh predict lebih daripada satu apa probability Yeah, itu dia nampak tu aero boost dia pakai Yeah. Perfect. Dapat tak sentuh? Dia patah balik. Ooh! Oh tapi Rizwan is too good eh Terlalu power sangat Dah Dia dah ada kat belakang dah Let's go Tapi dah sentuh eh Rizwan Eh. <laughs> Alah Rizwan ambil je lah lollipop tu. Ya Ali ni memang sonok. Ah, best lah dia. hero yang best. Yang chill. Hahaha. <laughs> Tak, dia cool lah. Dia seorang yang memang macam tu kan. Back story? Ah. Oh, mentor power plant ke? Oh, balik-balik kepada dia punya mentor. Oh, wow. Sebelum ni Rizal macam mana? Mesti ceria kan? Ya, one day dia akan ceritakan pasal dia punya mentor. Dah, dia masih lagi eh. Dia nak cakap terima kasih. Baik kau jaga-jaga untuk kumpulan tedung Alright, mari kita menyerbu kem pasukan tedung di bawah tanah. Mesti oh high voltage. Ingatkah ada laser. Alright, good job Ali. Okay, semuanya berjalan lancar. Alamak, tak boleh communicate pula. Yup, nice. Okay, dah lengkap. Oh, ada pula drone. Oh, dia hadap je. Ya? Oi, dia boost lagi sekali. Double boost. Selamat. Come on Ali, come on. Ah, uh, Rizwan? Eja Rizwan? Oh, dia dah kena jam. What the heck is this? What the heck? Override mode. Oh, dia override mode. Dia override benda lain. Dai! Full potential. Dia sendiri pun tak sure apa benda ni. So dia boleh hack hack benda-benda apa yang apa ada elektrik lah macam tu kan cool weh tapi dia dah penat lah kan hopefully tak tak burden sangat lah untuk dia punya otak Oh, masuk dalam tu. Nice, van. Epic weh waktu dia tunjuk overhead tu. Gelap waktu keluar spek mata kan. Eh, Rizwan ni sengaja apa? Biarkan. Dia kat dalam tu. Ya. Yeah. Betul? Ah. Yeah. Hmm, siapa yang implement override mode ah? Eh? Ya sebab projek ni prototype kan. So maksudnya banyak lagi benda yang kita tak tahu. Tok. Banyak persoalan eh episod ni. Oh dia boleh aktif bila-bila masa. ya, kan waktu dia tengah betul-betul dalam bahaya kan. Ya aku tak rasa dia boleh buat sekarang. Yap. Dia kena dia punya brainwave kena betul-betul apa? Maximum man. Oh no, uncle dia pula. Uncle dia pula rasa tersisih kan. Ali pula macam dah seronok dengan ejen tu kan. Aduh, macam mana ejen Rizwan? Aku tak ingat nama dia weh. Aduh hai, macam mana ni? So itulah dia. Episod kali ni menarik. First time kita tengok override mode. Memang hebat gila, memang badass gila. Aku tengok tadi gelap. And then tiba-tiba keluar pula tu kan. Oh, tapi Ali dia macam separuh sedar yang dia activate benda tu kan. So dia tak tahu apa apa sebenarnya yang trigger benda tu. Ha, kita tahulah yang uh, brainwave dia maksimum menyebabkan benda tu trigger. Tapi boleh tak ahli trigger bila-bila masa? Itu kita tak tahulah. So kalau kau suka dengan video ni macam biasa. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Uh, kita akan jumpa di episod akan datang. Di video akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.